libertate, facem programul cum vrem, Spitalul de copii. ieșim la lucru. seriozitate, trebuie. Oameni, dacă ești o ființă sociabilă, ai cu cine deci socializa. Dacă ești un mai introvertit din ăsta, nu prea ai, dar merge și așa. Poți să afli foarte multe, până la te confrunți cu oameni și oameni, și buni, și răi, și fanatici, și moi, de care toată plaja de cuvinte se poate folosi. Nu-mi place faptul că anumiți clienți cred că ei sunt Dumnezeu pe pământ. Și, și poate, să, și poate să facă ce vrea cu tine, indiferent de situația în care te afli. Deja mai spui clientului că, domnul meu, nu se poate chestia asta, nici legal, nici nelegal, nu se poate face și el atunci începe și se face da. cu toate cuvintele posibile urâte după fața pământului. Și alte chestii, sunt, sunt clienți care în față te acceptă, așa cum ești, cum îi spui, dar după ce coboară de mașină... Demitrei, te rog, Milu. În ultima perioadă, datorită rețelelor de socializare, prezintă lucruri neadevărate numai ca să se facă ție Dezinformează. Dezinformează. Deci un exemplu. Taxiul cu client în mașină. Clientul îi spune, Oprește-te, rog, aici, că vreau să cobor două minute la farmacie, să-mi iau ceva medicamente și mergem mai departe. Șoferul corect oprește într-o stație taxi foarte apropiată de ușa farmaciei, dar era în stație taxi, ca să nu încurce circulația. În momentul ăla când îi coboară clientul, vine altcineva la el la mașină și vrea să urce în mașină. Șoferul îi spune frumos, domnul meu, sunt ocupat, vă rog frumos să folosiți mașina din spatele meu. Clientul nu înțelege insistă să urce în mașină. Domnul meu, nu pot să vă iau, că am client, uitați, ceasul e pornit. Dacă doriți neapărat cu noi, vă chem o mașină de la noi, de la firmă, eu nu pot să vă ajut. Clientul începe și înjură, se duce la altă mașină, îi face poză și a doua zi direct la protecția consumatorului cu reclamație împotriva acelui șofer. Acum, protecția consumatorului având poza mașinii și clientul în față, ce poate să ia? Ce, ce măsuri poate să ia? Bineînțeles, ne o chemat acolo. Și în momentul când am explicat domnului inspector, zice, domne, clientul are dreptate. Trebuia să-l ajutați. Păi dacă clientul nu a stat lângă mașină, ca să-i cheme altă mașină, ca să poată să-și facă damblaua, să poată să facă ce vrea, cel mai simplu a fost să facă reclamație. Și atunci, oamenii ăștia mai merită respectați, mai trebuie ajutați, noi facem tot posibilul, să facem să fie toată lumea mulțumită. Dar dacă noi nu suntem înțeleși, îmi pare foarte rău. Să Se duce Larry la comandă. Nu găsește clienta. Da, în fața blocului. Undeva pe aici, ori în spate la creangă sau undeva acolo în zona aia. După vreo două minute îi face dispecerea apel. Leorid, Leorid! Comunică! Bună ziua! clienta care trebuia să o iei din piața creangă îți spune ca să te duci înapoi și să duci și pisica, da, da, că ai furat pisica de la tomberon. <laughs> La revedere! La Croșu El a auzit mâța plângând lângă tomberon și s-a făcut milă de ea și o lua și o băgat în mașină că o să duce acasă. Dar pisica mi-e una, că mai erau de 3-4 acolo și ea mi-e una de frică, nu de foame sau de frică. <laughs> Și de atunci a rămas numele de Moșco. Toată lumea striga după el, 3, 2 Moșco. Fii atent ce pățesc mă odată, mă, mă. Fii atent. Și că noi la ora 10 ne adunam la plăcintie, la dispecerat. Și stăteam la agenții, mă, am arăt, cum să fac eu să vin la gara la dispecerat, la dispecerat. Să urcă o fătucă la mine în spate, zice, frumos până pe Ștefan cel Mare. O, zic, numai bine mă duc către gara. Bun, pornești ceasul, mă duc, mă duc. Când ajung pe Magheru, aud pe stație. Ovi, hai doi. Mut stația pe doi. Ce mă? Deci, auzi, nu te oprești la gara să ne iei niște plăcinte, zice, că ni foame. Cât sunteți? Păi zice, ia șase cu carne, patru cu brânză și smântână și două simple. Bine. Eu notez cu pixul pe bord acolo, repede, pac, pac. Și pe drum mă gândesc așa, zic, va fi lume multă la gară, la plăcintărie, cum să fac, cum să fac și când ajung la gară la semafor, la colț cu muzeului, Văd că nu-i nimeni la plăcintărie. Pa, repede, trag dreapta, mă urc pe trotuar, las mașina acolo. Eu am uitat că am avut client în mașină. În momentul când mă dau jos de mașină, dau să închid ușa. Văd că se deschide ușa din spate. Ia. Alo, ce e aici? Ia. Bine că ați oprit, că și mie mi-era foame, zice fătuca. Zic, acum stăm deoparte, ce este? Nu, nu, zice, stăm, stăm, stăm, că îmi cumpăr și eu, că mi-e foame, zice, și mergem mai departe, mai, după aia. Nu, am intrat la plăcintărie, i-a strigat după Erica, zic, Erica, fom, i-am dat lista cu plăcinte, uite, de repede la fătă cu o plăcintă și eu vin după el după ce termin cursa. O-am dus pe săraca fată, zic, știi ce, nu-mi plăti cursa, că te-am făcut să stai după mine. Dar totuși mi-a dat jumătate din prețul cursei. <laughs> am fost domn și o la plăcintărie. Ce îmi place la meserie? Uh, da, o practic de 28 de ani și e foarte frumoasă și deoarece îmi place, nu mă obosește. Și într-adevăr, nu oricine, nu pentru oricine această meserie de taximetrist. Căci se vede pe stradă. Cei exact, care au succes în această meserie sunt cei care le place această meserie. Iar Aplică, uh, vă rog, trebuie să iubești într-adevăr. Castalinor 61. Nu e ușor. Nu e ușor să fii taximetrist. Nu e ușor. Dar... Castanilor, 61. Ai, ai uh, rezultatele 5, 3, care îți vin în urma acestei meserii sunt rezultate frumoase. Castanilor. Vorbim de beneficii. Am fost uh, cu clienții mei, prin clienții mei am fost în Europa, iar povestindu un clienții mei din uh, toată lumea, am fost în toată lumea. Nu fizic, ci prin poveștile lor. Uh, am învățat câteva licărene datorită clienților mei. Și, mă rog, ca să, fii, să performezi în această meserie, trebuie să știi da, da, câteva limbi Sau cel puțin, da, știi cum se zice? Se face impresia. Da destul pentru de șofer de taxi. Atât suficient. Da, te, cum să îți, dezvolți, îți dezvolți și personalitatea în această meserie. Spre bine sau spre rău? Nu, să știi că nu sunt dezavantaje. Din punctul meu de, de, de vedere, nu sunt dezavantaje. Dacă îți place ceea ce faci, nu sunt dezavantaje. Pe bune, nu sunt dezavantaje. A, micile, micile discuții care le ai în trafic, micile discuții care le ai cu poliția, micile discuții sunt inerente banco. acestui serviciu, acestui tip de meserie. Sunt inerente, dar le ai, le depășești și cu asta, cu asta mergi înainte. Deci, din punctul meu de vedere, nu sunt uh, lucruri, nu sunt, nu sunt greutăți. Și sunt ospătari care lucrează de sărbători, da, sunt uh, medici care lucrează de sărbători. Deci, sunt meserii care, într-adevăr, și sărbătorile ți intră în, uh, în, în ziua de lucru. Nu putem fi toți. Și te la salon. Și hmm. te Într-o sărbătoare continuă. Comenzi dubioase primite pe telefoane la dispecerat. Brancei 3. O mașină cu doi șoferi. Adică clientul e beat și vrea să-și ducă mașina acasă. Hmm. Două mașini la o adresă. Una pentru client, una pentru clopul lui. Cine nu știe clopul lui, pălăria lui. În sensul că el a făcut o afacere bună și pălăria merită tot respectul să meargă singură cu taxiul acasă. O mașină care transportă un cal. De fapt, calul s-a legat după bara din spate. Trebuia dus la primare. O mașină care duce doi câini. O mașină care duce o cușcă cu pisici o mașină care transportă bagaje mai multe, adică vreo două remorci. 4 minute Tot felul de clienți. Era prin anii 94, 95. Și dispecera de pe stație o comandă că dorește mașină cu platformă la gară. Se anunță un coleg care avea platformă, se duce la comandă, se duce la gară, ajunge la gară, pe stație, zice, dacă pot veni câțiva colegi să ne ajute să împingem o mașină pe platformă. Ne anunțăm 4-5 băieți, mergem la gară, împingem mașina pe platformă, mergem mașina la Cluj, dar ne continuăm treaba. <laughs> A doua zi dimineața, dispecera. Băieți care ați fost ieri la gară să împingeți mașina pe platformă, sunteți așteptat în parcul Traian la poliție la furturi auto. <laughs> Adică noi ce făceam? Am ajutat hoțul să-mi urce mașina pe platformă. Bineînțeles, ofițerul râdea că, na, asta știa că nu era, nu era mai de bine, dar deci asta a fost așa frumos. Deci hoțul ne-a rugat să-l ajutăm să fure mașina. <laughs> pentru clienții care nu ne suportă sau pentru concurență. Ca și, ca și ca și director acestei firme, normal că trebuie să stau Nu director, pardon, proprietar acestei firme. Nu, trebuie să tai. Start